السلام عليكم بنات كي دايرين لاباس عليكم بخير ما عندكم باس اش اخباركم اش تعاودوا انا جيتكم معايا اليوم للدويره ديالي مع دوز ليه الصباغه من برا ماشي صباغه درت لها اير البنات الا عرفتوا اير وهذا درته في الحيط انا نقربكم من الحيط هذا كيقولوا ليه اير درت فيه هاد البلون كاسي ودرت فيه بحال كحل هاهو درت فيه الدار كامله من الفوق نشدها لكم من بعيد يا هذه الدويره ديالي البنات شديتها لكم من برا هي حتى الفوق درت لها اللون ديال الجي اير صباغه وهي الجي اير ماشي صباغه اللي كتصبغ بديك آه، الرولو وواحد الجئيرتي تلصق بالكوله ولا باش الله ما عرف باش كيصيبوا المعلمين المهم البنات هذا الباب ديال الدار عندي ديجا وريته لكم لكن غنغيرو هذا اللون ديال الحديد غنبدلو لانني درت واحد الكرياج في الدروج ثم البنات ها هو الجئير درته في الدروج طالع داكشي اللي درته برا درته لداخل فيه هذا اللون وفي الواجهه لهيه تما غدا داخله لقاع الدار فيه لوين اخر ها هو هنا ها هو كيبان هنايا فيه هنا كاين بلون cassé وهنا هاد اللوين بحال الليموني بحال الحميمر تيبان فيه بجوج لوان فيه ها هو دابا كيبان لكم هنا في الحيط واللي ملي تكوني غدا داخله قاع الدار وهنا البنات درت هاد هاد العيبه في الدخله ديال الفروش هيا باقي كلشي مغلفينه بالبلاستيك هي فين هي كتكون شاده في الارض هي هادي راه باقي مغطي داكشي حيت باقي غادي نبقى الخدامه هنايا باقي ما عراوش ملي ملي غادي تتعرى كتولي كتعرى زوينه كتكون راكبه في هاد الهكرياج ديال اللي درنا الدروش ديال الألمنيوم ها فين ها كلشي باقي ندير ليه البلاستيك باش ما يعمرش وغادي طالع حتى لفوق البنات دو ال grillage اللي درت للدروش لان دابا مغلفينه ما باش ما يعمرش ما يتوسخش هادشي اللي كيديروا الدروج وهاد اللعيبه بالليل كي بحال كيشعل فيها الضو كتولي كتبان فيها الالوان تتبارك فيها المهم هما هادو الدروج البنات انا طلعتهم دابا بالرخام وباقي السلم ديال المعلمين هنا هما هادو وهذا ال grillage هو البنات ال grillage اللي درت للدروج وغنحاول نحيد الباب اللي درت باقا ما ركبتش فيه الجاج غنحيدو وغنديرو بهاد بهاد اللون اللي درت للدروش حتى المعلم قال لي ما خدامش هذاك الباب ديال الحديد برا إيه كل باب بحال الباب اللي برا بحال ال grillage حتى غنديروه من الألمنيوم او باقي فيه البلاستيك ثم البنات هو هذا شفتو كيبان كيبان بريو كيبان زوين وغادي طالع مع الدروج كاملين حتى الفوق باقي ما شعلوش ليا الضوء هنا الدار الثاني راه déjà وريتها عليكم هنا البنات عندي الدروجه ما غادا طالعه معاهم كلهم داير لهم السلوفان هانتوما البنات السلوفين مديورين هاد اللعيبات للدروج وانا درتهم وما عرفتش البنات الا كان ممكن دايره شي وحده في دارها تقول لي واش كيصدي هذا من بعد ولا ما كيصديش حيت ما تيتسبغش هادشي اللي قالوا لي ما غادي تصبغ ما والو غيبقى على هاد اللون ديالو على وجهو بحال هكا هما الدروج كلهم طلعتهم بحال هكا بالرخام الرخام في لوكاسي وتحت من الرخامه فين تعرفتي كاين لون كحل والبيض كرانيت بالكحل والبيض وغادي طالع من هنا ها كلشي باقي ندير ليه السلوفان البنات بسم الله نطلع دابا للدار الثانيه الدار الثالثه هما الدروج باقيين غاديين طالعين من هنا فيهم السلوفان هنا السلوم باقيين ديال المعلمين هادي الدار الثالثه البنات عندي هذا بيت النعاس هنا ديال الولد درت بهذا البيت النعاس هنا الاول هو عنده شرجم في الزنقه درت ليه هنايا les spots ودرت ليه سميتو قلت ليها الزواقه فهاد الكبسه كزوينه وكنتمنىكم الا عجبكم هاد الكبس بحال هكا ابيض قولوا لي غير simple كانت كدار فيه شي سواقه بالنسبه لبيت النعاس نبغي الراي ديالكم هو باقي ما صبغتوش دابا كتصبغوا الدروج الباب الدوجيه من برا وهنا البنات هذا بيت النعاس الشرجم ديالو كيطل على الشارع وهنا البنات هما الجئير داروا لي التفي هداك داك الشرجم ملي كتحل الشرجم كتلقيه فيه جئيره كتحسي به حروشيه هذا جا على الحيط من برا وفي الدروش يعني كتغسليه بالماء وكلشي ما كيبيض ما كيبهات ما والو سميتو الجئير يمكن هاد سميتو يلا مدخلينه ما عرفتش المهم البنات هو هذا الشرجم كيطلع للشارع برا ديال بيت النعاس ديال ولدي وانا غنخرج دابا من بيت النعاس نخرج من بيت النعاس ديال الولد هذه الدار اللي فوق عندي الثالثه غادي ندخل هنا عندي صالون عندي صالون البنات هنايا درت فيه هاد اللويه ديال القبص هذا البنات الصالون فيه جوج شراجم على برا ودرت فيه هاد القبص وهاد القبص دوزتو تا هو ب les spots مع الجناب واحد التريات غنديرهم في الوسط هي بلاصه التريات البنات بقى هنا بلاصه التريه وهنايا الجناب كله في القبص درت هادشي ديال لي سبوت واحد الضواب آه، كيسموهم ني وكيكونوا تحت القبص تيشعلوا باللوان يعني كل واحد كيستعمل اللون اللي هو بغا ومرتاح ليه وهنا عندي شرجم في الشارع وعندي شرجم من الجهه الاخرى في الشارع هو درت هنايا دابا هي طفي الحيط كيجي زوين في الحيطه البنات لكن الدروج درت لهم بلونكاسي مغلوق وهنا كاين مفتوح المهم هذه الصاله في الدار الفوق وها هو القبص البنات هاد اللوين قالوا لي الولاد اللي تيقبصوا ليا قالوا لي غنزيدو بواحد اللون بحال هاد البلايص اللي طوال نقدروا نديروا لهم قهوه وجناب لكن انا قلت نسول الاخوات اللي عندها الدار ديالها آه، دايره فيها القرص تسدي لي نصيحه وشكرا البنات انا عندي قاع الدار تخرجي من الصالون كتخرجي لقاع الدار قاع الدار هو درت فيه القرص وهي درت فيه لي سبوت مع الجناب وعندي هنايا شرجم ديال la cour وعندي هنا على اليمين كاين بيت النعاس عندي هنا البنات بيت النعاس درت فيه القبص هنا simple. باقا ليا الصباغه وعندي هنا البنات حمام عندي هنا حمام بالبانيو باقي ما ركبوش ليا الكرسي وداكشي ديال اللباب لاصاج باقي ما ركبوش يلا ركبوا ليا البانيو ديال الحمام ودرت فيه حتى هو القبص وبقى دوز لي الصباغه ونقبصو فيه مع الجناب ديالو les spots كيكون واحد اللون في الحمام وهذا البنات الكرسي البانيو ديال الحمام وهنا باقي السلعه ديال المعلمين كنخرجوا من الحمام البنات كندخلوا كنلقاو بيت النعاس هنا ما بين الصالون والحمام هو فيه ماريو في الحيط انا درت بحال الدار اللي الثانيه بحال الثالثه حتى هي درت فيها ماريو في الحيط انا درت القبص قبص درتو simple البنات وعندي شارجن هنا في الصالون باش يعطي الضوء في بيت النعاس كي خليته عالي الفوق من الصالون لبيت النعاس خليته عالي الفوق باش تلا كان عندك الضياف مثلا في الصالون ما يبانش داكشي اللي عندك في بيت النعاس لداخل وان شاء الله هنا غندير واحد البلازما صغيره على حساب اللي غيكون هنا في بيت النعاس وهنا الماريو غتصلح ديال الحوايج وهنا غتكون آه، ناموسيه ديال جوج على حساب جا حد ضيف او على حساب ولادي ان شاء الله كنخرجوا من هنا كنخرجوا للصالون نيشان ها هو بقى هك يعني هذه الدار الثالثه البنات عندي فيها بيت النعاس جوج ديال البيوتا ديال النعاس داخلين هنا هنا صالون وبيت النعاس ديال ولدي بقى هنا هو فين هو خرج منها هانتوما البنات هنا فين قلت لكم هذاك اللون ديال الجيلير هو هذا هو درتو الدروج كاملين الدروج كلهم فيهم هذا اللون قرب لكم مزيان الشاشه هذا بقى فيهم هنا كاين فيهم blanc cassé على الباب التحت طالع مع الدروج كي ملي كطلعي هنا كتعطي هاد اللون خر هنايا فيه وهذا هذا البنات اللي قلت لكم الكرياج اللي درت للدروج غندير بحالو الدفه ديال الباب ان شاء الله الا كمل الله تعالى سبحانه وهنا غنخليكم من بعد ان شاء الله مره اخرى غنصور لكم الدار اللي باقا عندي في السطح الا بغى الله تعالى سبحانه حيت هنا كنسلم ديال المعلمين ما كاينش كي غندير حتى غنطلع محبوسه ما نقدرش نطلع من الدار الثالثه اللي هي الرابعه في السطح ما نقدرش نطلع عليها حابسني السلوم ديال المعلمين وباقي عندي المعلمين وهنا درت كلشي الحياط اللي عندي الداخل ديال الدروج طالعين كلهم بهاد الجئيره البنات كلهم كلهم الا لداخل الصالون والبيوت ديال النعاس اللي غندير ليهم الصباغه وكنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبارك العواشير وهنا نودعكم والى اللقاء ان شاء الله